La paz en Colombia significa un proceso de democratización profundo que desafortunadamente no hemos podido lograr en muchos años y que tiene mucho que ver con la realización material de los derechos humanos para toda la población colombiana. La paz en Colombia significa que logremos tener, como aspiran los países en el mundo, un Estado que garantice los derechos de la población y que no en cambio la ataque. Eh, en donde las movilizaciones, las acciones de los campesinos, de los estudiantes, de los indígenas, las acciones de las víctimas dejen de ser considerados, eh, consideradas eh, argumentos o movilizaciones peligrosas y en cambio empiecen a ser consideradas los elementos constructores del país, de la economía, los elementos constructores del sistema democrático. Nosotros creemos que la paz en Colombia, por supuesto, también significa en últimas, que tengamos eh, esos, esos derechos que configuran la dignidad humana para toda la población, para, para todo el mundo y en particular para quienes hemos sido hijos e hijas de quienes han sido asesinados, desaparecidos como consecuencia de su actividad política, pues significa también por supuesto el reconocimiento de nuestra condición y a partir de ahí la posibilidad de que podamos actuar eh, activamente para transformar, para impedir que se consoliden los objetivos eh, que se han querido consolidar con el exterminio, con el despojo de las poblaciones y de tantos sectores sociales en Colombia.